one. Ayo. Oh iya. Yang belum subscribe, belum subscribe. Subscribe sekarang subscribe juga. Subscribe sekarang juga. Sekarang subscribe juga sekarang. Subscribe. <laughs> ya.